Eita porra, pra quem curte dois tempos aí, ó. já está tendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje nós estamos aqui em Araputi. A galera tá tudo se preparando aqui já para sair. Vamos no salve, hein? E vamos fazer os preparativos aqui pra gente sair daqui a pouquinho e colar junto com a gente. nós estamos aqui fazendo esse passeio pela cidade de Araputi. Muito massa. Rapaziada, muito bem organizado. Parabéns aí ao pessoal da equipe da Aralama. Cada vez sucesso para vocês, beleza? mãe. Pai, mãe, manda teu filho pra trilha. Isso que é vida. Tamo junto. Olha o brinquedão que tá puxando a trilha, rapaziada. Conhece o Bigfoot da Protag? Aí, ó. Top, hein? parte aqui da trilha. Tá descendo. Ô Rui, daí mano Brau? Tá acelerando a 180 aí? o pau nessa criança aí. Aí sim! quem curte trilha, já deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, faça parte da família TGS na trilha. Família que mais cresce no Brasil e no mundo. Um abraço para todos os nossos amigos que assistem aí da Argentina, Uruguai, Chile. Um abração para todo mundo aí. Sabemos também que tem um monte de pessoas que assistem aí no Japão. Um abraço para todo mundo. E vamos continuar a DT Zona aí na frente. Dando aquela fumaceadinha, você tá ligado? Manda um salve aí. <laughs> Rapazinho da DT. Dá uma coxadinha. Eita porra, pra quem curte dois tempos aí, ó. Aquele abraço. puxando o pau aqui. Dá uma cabeçada aqui, é uma só, louco. Deus do livro. Vocês entenderam, né? Onde tem faixinha vermelha significa que tem algum obstáculo perigoso. Então fique esperto, quando tem essas faixinhas vermelhas, é pra isso. Vamos dar o pau. ter muito mais novidade aqui no canal a partir desse ano 2019 passei, e passou eu. aí, agora nós entramos aqui numa mata um pouco fechada. Olha que lugarzinho bonito, gente. Só porque eu não me muito bem com água. Não? Não andou. <laughs> Deus o livre. Qualquer lugar ali? Direito, direito, direito. Oh, em Opa, drift. bonito, hein, gente? Por esse lugar que a natureza nos dá presenteando. Se gostou, já deixa seu like, né? Deixa aquele like para fortalecer a família. E vamos mais! Rapaz, tem um lago aqui, louco. Daqui a pouco deu uma errada aqui. Ah, mano, vou justo pro lado do lago. Ô, Ricardo! É igual eu. Ó, o laguinho, velho. passar justo do lado. Porra, sacanagem. Não tem medo de altura, água.